A minha mãe, ela tinha um olho só. E isso sempre foi motivo de vergonha para mim. Ela era a merendeira da escola e eu avisei, mãe, nunca diga que eu sou seu filho na escola, hein, mãe? Nunca! Só que um dia ela disse, oi filho, na frente meus amigos. Eles ficaram zombando de mim, tirando sarro de mim, da minha cara. Ah, sua mãe só tem olho, só tem olho. Ai, eu quis morrer. Cheguei em casa e disse: Nunca mais fale que é minha mãe. Você entendeu? Nunca mais. Eu queria, na verdade, era que ela morresse. Não tinha nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Eu não vi a hora de crescer, de poder trabalhar, ter minhas coisas, mudar de casa, mudar de cidade, me afastar, ficar longe dela. Eu então trabalhei bastante. Consegui uma bolsa de estudos, juntei dinheiro na primeira oportunidade e saí dali. Nunca mais falei com a minha mãe. Acabei me casando Comprei uma bonita casa para gente. Tivemos uma filha linda. Me tornei um homem de muito sucesso. Mas um dia a campanha de casa toca. E você não vai acreditar. Era minha mãe. Mas que abusada! Quem a convidou? Quem deu a ela essa liberdade? A minha filha se assustou. Eu então perdi a paciência de vez. O que, que você está fazendo aqui? Ninguém te convidou, saia daqui! Por favor, saia daqui, nunca mais apareça na minha frente, nunca mais! Ela disse: Desculpe, Acho que errei de casa. E foi embora. Um tempo atrás, a turma do colégio fez uma confraternização, eles me chamaram. E como eu tinha um trabalho de perto, acabei indo. Foi muito bom rever todo mundo. E na hora de ir embora, eu não sei por que me deu a vontade de de passar pela rua onde eu morava. Desde que eu saí dali, nunca mais havia voltado. O lugar era mais feio do que eu tinha na minha memória. Quando eu estava caminhando, um vizinho me reconheceu. Se aproximou e disse que a minha mãe havia falecido. Eu, na hora, não senti nada. Ele então me entregou uma carta. Toma. sua mãe deixou para você. Eu peguei aquela carta para ser educado. é Apenas isso. Mas então eu, eu comecei a ler aquela carta. Meu querido filho, penso em você o tempo todo, filho. Sinto muito por ter ido à sua casa naquele dia sem te avisar, mas é que eu sempre tive vontade de conhecer a minha neta. Eu quero dizer, meu filho, que eu sinto muito por ter sido motivo de vergonha para você. Isso nunca foi meu desejo. Mas é que quando você era um garotinho, um dia, brincando, você sofreu um acidente e acabou perdendo um olho. Como mãe, eu não poderia imaginar você crescendo daquela forma. Então, eu pedi aos médicos que fizessem uma cirurgia em mim. Pedi que arrancassem o meu olho e o colocassem em você. Eu fiquei orgulhosa, filho em saber que você, através do meu olho, poderia então ver coisas e conhecer lugares nesse mundo que eu nem sequer seria capaz de imaginar. Espero que um dia você me entenda. Com todo amor, sua mãe. Naquele instante, aquele homem caiu de joelhos no chão e começou a chorar feito criança. Mas já era tarde demais. Essa história nos ensina que uma das piores coisas da vida é ingratidão. Ingratidão de filhos para com seus pais, ingratidão de repente para com pessoas que nos ajudaram em uma determinada fase da nossa vida, ingratidão até mesmo para com as bênçãos que já recebemos de Deus. Então, hoje, examine o seu coração e veja se você de repente não está cometendo algum tipo de esquecimento, ou injustiça. Os seus pais podem não ser perfeitos, mas garanto que dariam a vida deles pela sua. Aquele amigo que te estendeu a mão quando você mais precisou não pode ser traído e nem abandonado. Tudo que Deus já fez na sua vida também não pode ser negligenciado e nem esquecido.